на повернем, мы встанем. Мы что, повернем? Направо сейчас повернем, короче, и встанем, ладно? Хорошо. А то на перекрестке мешает. Хорошо, давай. Здесь можно это здесь сейчас, да? Доброе. В этом сезоне меня первый раз останавливают. скутер договор нужен? Вы категория. Все. Угу, до свидания. Ой, а можно вопрос, извините? Вот э, хотел уточнить все-таки, потому что э, со многими общаюсь, э, с кутеристами 50-кубовыми. Вот вопрос по поводу езды в выделенной полосе. Я так понимаю, что нельзя мне там ездить, я должен ехать э, все-таки с, э, с автомобилями вместе, а не в правой полосе со, с троллейбусами и автобусами. Ну, в то да, и если смотреть транспорт. Ну это я знаю, да, на магистрали, где знак магистрали, это я все понимаю. Мне вот только вопрос по поводу вот этой выделенной полосы, потому что все-таки непонятно, как лучше ездить. Потому что вроде как бы вот, э, ну, приравнен к велосипедам, да, с одной стороны, с другой стороны транспортное средство. спокойно. Ну, я, в принципе, так и езжу, потому что достаточно правой полосе ехать, никому не мешает.